नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम प्रयागराज कुंभ में खड़े हैं गंगा के तट पर उन लोगों के साथ जो तीन दिन माँ गंगा की आरती करते हैं मेरे साथ हरिहर गंगा आरती समिति के पांडे जी मौजूद हैं पांडे जी बताए कैसा कब से चल रहा है ये विगत जो है 20 साल से 97 से हम लोग गंगा आरती कर रहे हैं प्रतिदिन साल के बारह महीने कुंभ हो अर्थ कुंभ हो माघ मेला हो या आदर हो उससे मतलब नहीं है आरती साल के बारह महीने तीन सौ पैंसठ दिन नाइन्टी सेवन से कंटिन्यू किया कितनी देर आरती होती है पैंतीस मिनट इसमें एक ही आरती होती है माँ गंगा की, की और माँ गंगा की आरती होती है गणेश की स्थिति होती है उसके बाद एक भजन होता है मंगलवार और शनिवार को कुछ मंगलवार को और शनिवार को दो भजन अतिरिक्त हो जाते हैं समिति में कितने लोग समिति में कम से कम 275 लोग परमानेंट सदस्य हैं बाकी अदर क्रम से आरती करते हैं कोई भी आ जाता है किसी भी नहीं नहीं जो भी आरती करने वाले हैं वो बटुक हैं वो खाली वही आरती करते हैं बाकी छोटी आरतियाँ लगती माँ बहनों के लिए कोई भी कर सकता है निःशुल्क कोई शुल्क नहीं